xotinim tug'di endi men qachon jinsiy aloqa qilsam bo'ladi degan savol ko'pchilikni qiziqtiradi va ko'pchilikka qiziq hozir mana shu videorolikda shu savolga javob berib o'taman sizlar bilan doktor sabirov boshladik albatta tug'ilgandan keyin organizm tiklanishi kerak ya'ni u 9 oy nagruzkada ishladi u endi tiklanishi kerak nafaqat butun jinsiy organlar tiklanishi kerak balki butun organizmni organlari tiklanishi kerak bo'ladi buning uchun albatta vaqt kerak bu vaqt eslatib o'taman fiziologik tuqqan bo'lsa bu 4-6 haftani tashkil etadi ya'ni siz ayolingiz tug'di tug'gandan keyin 4 yoki 6 haftadan keyin ginekolog tekshiruviga o'tib keyin siz jinsiy aloqa bilan shug'ullansangiz bo'ladi agar siz va сечение bilan tug'gan bo'lsangiz 7-8 haftadan keyin ginekolog ko'rigidan keyin siz jinsiy aloqa bilan shug'ullansangiz bo'ladi albatta bular nimaga buncha uzoq vaqt deb aytsangiz boya aytib o'tgan gapimni aytaman sababi organizm tiklanishi kerak mishsalarni tonusi oshib ketgan bo'ladi ular o'z joyiga kelishi kerak ya'ni jinsiy organlarni aytyapman matga kichrayishi kerak o'z joyiga kelishi kerak albatta bu vaqt ichida masalan oddiy qilib aytamiz bitta primerni aytib o'taman matkadan past postlet tushib ketadi pastga tushgandan keyin bu joyda matkada bu yara bo'ladi bu bitib ketishi uchun vaqt kerak bo'ladi kerak bo'lsa ayollarda to'rt haftagacha videlina kelib turadi ya'ni mana shu joydan chiqib turadigan videlinlar albatta bu bitib ketgandan keyin ginekolog ko'rigidan keyin siz jinsi aloqa qilsangiz bo'ladi agar siz bu bitmay turib siz jinsiy aloqa qilsangiz bu yerga infeksiya tushirib qo'yishingiz ehtimoli juda yam katta bo'ladi endi sizlarga ma'lumot agar xohlasangiz keyingi videoroliklarimizda tug'gandan keyin homiladorlikdan saqlanish yo'llarini aytib o'taman agar bu mavzu qiziq bo'lsa kommentariyaga plyus belgisini qo'yib ketishni aytib o'taman sizlarga albatta Qanchalik plyus ko'p bo'lsa, bu videorolikni ham sizlarga chiqarishga harakat qilamiz azizlar. Qaytgancha, biz yangi loyiha boshladik. Instagramda ko'rib turgan stranichkangizda yangi loyiha, ya'ni jinsiy tarbiya, jinsiy muammo hammasini подробный oddiy til bilan sizlarga tushuntirishga harakat qilyapmiz albatta u yerga o'tib qo'yib obuna bo'lishni tavsiya etamiz azizlar sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling xayr salomat bo'ling